hamma narsani yaxshilikka yo'yish kerak hamma narsadan faqat yaxshilikni kutib ollohning o'zi bizga shu yaxshilikni beradi degan niyatda yurish kerak shum niyatlik qilish yomon narsalarni o'ylash u bo'lib qolarmikin bu bo'lib qolarmikin deyish insonni ruhiyatini tushiradi o'zini demak e, dadilligini yo'qotadi hadiksiraydigan har qadamida nima yomon niyat uni churg'ab oladigan holat bo'ladi unaqa odamni ishi mutlaqo yurishmaydi assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar mani ismim sayyora man global trend mahsulotlarini e, ichadigan klientman ya'ni o'zim sog'lig'im uchun qabul qilaman chunki manda e, buqoq kasalligi bor edi ichki zo'q bor edi qiyin preparatlar qabul qildim lekin kerakli natija ololmadim mana bu e, tabiiy mahsulotlardan ichib man o'zimga juda yam yaxshi natija oldim o'shaning uchun yaqin tanishim bo'lgan u ayol xivadan ularga ham tavsiya qildim nimaga chunki ular yetti yildan buyon e, farzand ko'rolmayotgan edi uni sababi e, doktorlar diagnozi bo'yicha e, buqoq ya'ni zobdan bo'lgan zoblarni operatsiyagacha ham olib bordilar ya'ni operatsiya qilib oldirib ham tashladilar o'sha tugunlarni yeyishtirdilar lekin shunda ham natija bo'lmadi keyin man tavsiya qildim chunki o'zim iste'mol qilganim uchun o'zim iste'mol qilgan mahsulotni tavsiya qildim mana bu vitality perfecto mana bu mahsulotlardan bir yarim oy yana iste'mol qildilar ya'ni ikkita mahsulot oldilarda mayli tatib ko'ring agar manga yaxshi effekt bersa yana olaman dedilarda mana shu mahsulotdan ikkitagina xarid qildilar ishonasizlarmi mo'jiza desam e, bir yarim oydan keyin ularga judayam yaxshi o'zgarish bo'ldi chunki uzoq yillar davomida kutilgan homiladorlik ro'y berdi man man kurs ichmaganlar yo'q hali Men chunki ularga aytdim, men o'zim 6 oy ichganman bu mahsulotni Senga ham 6 oy ichasan chunki bu uzoq davom etadigan jarayon deb aytganman chunki gormonalniy нарушение har xil hodisa bo'lishi mumkin holat bo'lishi mumkin shuning uchun ularga 6 oy degan edim u mayli tatib ko'raman chunki ko'p joyda murojaat qilgan ishonch qolmaydi insonni Men shu mahsulotdan ikkitagina ichib o'sha bir bir oyga 1 oydan oshiqroqqa yetadi o'sha oxirida mana ko'rib turibsiz chuda ya'ni e, eng ayol uchun baxt ya'ni homiladorlik anaqasiga erishib o'tiribdilar yetti yil yetti yil davomida yetti yil davomida e, shu narsani kutishgan shu mo'jizani kutishgan mana avvalo olloh sababkor olloh e, bergan keyin bu sababchi bo'lib mana shu e, nimalarga erishdi man shuning uchun aytamanki hammaga taklif qilgan bo'lardim endi to'g'ri bor shunaqa masalan diagnoz bilan shunaqa nima bilan qiynalib yurgan oilalar bor kim nechta kim necha yillardan buyon masalan e, doktorlarga murojaat qilib har xil o'sha e, joylarga murojaat qilib yurgan insonlarga man tavsiya qilgan bo'lar edim chunki haqiqatdan ham hujayraviy ozuqa bo'lganligi uchun inson organizmida hujayra orqali ishlaganligi uchun o'sha любой ya'ni qiynagan problemani hal qilar ekan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 现在是我又买了第二瓶，他现在心心气呃气短的这个毛病已经。Global trend, global trend, very good, super, yeah, super, super good. <laughs> Emmanuel is Ghana. Yes, from Ghana. Yes, Emmanuel Ghana, very good. My friend. <laughs> Ты с нами, а значит ты победитель.